ನರಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇನ್ನು ಸಾವು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಂಗ್ ಬಂತು ಅದು ಸಾವನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ತು ಮತ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಏನದು ದೇವರ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೆಲಿ ನೀನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ಯಾ ಆ ಹೋಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನರಕ ನಿನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ತ ನಂತರನೇ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ನಿಮ್ಮಂತ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ತಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲೆದಾಡುವ ಆತ್ಮನ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿತವೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇಲ್ವಾ ಒಂದಾರಿ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಖುಷಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೀನು ಒಳಗೋಗ್ಬೋದು ನೀನೊಬ್ಳು ಏಂಜಲ್ ಆಗ್ತೀಯ ನಿನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ <laughs> ಸಮಯ ಮುಗ್ದೋಗಿ ನಿಂಗದು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆಗ ನಿಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏಳು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಶುರು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬರುವಾಗ ನೆಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ನಾನು ಸತ್ತ ಜಾಗ ಇದೇನಾ ಅದರ ಗುರುತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಈ ಹ್ಯಾಪಿ ಟಿಯರ್ಸ್ ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಲೀವಾ ಖಂಡಿತ ಲೀವಾನೇ ಈಗ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲು ಲೀವಾಯ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಓ ಲೀವಾ ನಿನಗಿನ್ನೂ ನಾನು ಯಾಪ್ಕ ಇದ್ದೀನಾ ಅವನ ಸತ್ತ ಪ್ರೇಯಸಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನಾಗ್ಲೆ ನೀನ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯ ಈಗ ಹಬ್ಬ ದೇವ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕೂಡ ನೀನಿಲ್ದೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ಯ ನೀನು ಲೀವಾ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಹಿಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನರ್ಥ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ನಾನ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏಳು ದಿನನೇ ಆ ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಟಿಯರ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿಜವಾದ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ಒಂದು ಮುದ್ದಿನ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗ್ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರಲ್ವಾ ನಾನು ನಿನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಂಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ಟಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಶುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜನೇ ಅಲ್ವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕಾದ ಕಣ್ಣೀರು ಅದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ಆತ್ಮನ ಹಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹೌದು ಇವಳಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ತಕೊಳ್ಳಿ ನೆಲಿ ನೀನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಇದೆ ಏನು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಗ ನೆಲಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿ ನಾನದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಲಿ ಇಲ್ಬಾ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋಳ್ ನಾನು ಈ ಹುಡುಗನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಕ್ಕಾಗುವುದು ನನ್ ಕೈಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇವನ ಆಸೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಿಜನಾ ಹೌದಾ ಖಂಡಿತ ನನ್ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಇದನ್ನ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ನಿಂಗೇನ್ ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅವಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಅದು ನಿನ್ನ ಹಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ಗದ್ ಬೇಡ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಬ್ರು ಈ ಆರ್ಬ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಉರುಪು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಸರಿ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಜೀವನ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಸರಿ ಇಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡು ಬೇಡ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಕಣ್ತರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನೀನ್ ಯಾರು ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಳು ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೋತಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಹ್ಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಾನಾ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟು ಬಲ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೋಲ್ನ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನನ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಹುಡುಗನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಹೌದು ಹೌದು ಬೇಕು ಅವನ ಆತ್ಮನ ಅವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗ್ಲು ಬರ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅವಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡ ನಾನು ಅವಳು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಂಗಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ನೀನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಬೇಡ ಕಣೆ ಯಾವಾಗ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಬಿಡು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಅವಳ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವಳು ಲೀವಾಯ್ನ ಜೀವನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ನೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ದಿದ್ರೆ ಲೀವಾಯ್ನ ಅವಳು ಒತ್ತಾಳಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅವಳು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವನತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೋತೀನಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮಾತ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋ ಈಗ ನಿನ್ನ ಟರ್ನ್ ಏನು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತು ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಖುಷಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೋಲೋರ್ಬನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಿನ್ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ನಿಂಗೀ ಹುಡುಗಿಯ ಆತ್ಮ ಬೇಕಿತ್ತ ಅವಳು ನಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮ ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು ಇರಲೇಬಾರ್ದು ತಯಾರಾಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ನಾಯಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ಎಲನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಅಳ್ಬೇಡ ಮಗು ಅಳ್ಬೇಡ ಬೇಬಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀನು ಅವಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀಯಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯ ದಿನ ಆಗಿದ್ರು ಅವಳು ಲೋನ್ಲಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿಯ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಇದರಿಂದ ನೀನೊಬ್ಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮ ಆಗ್ತೀಯ ಕಣೆ ಡೆತ್ ನಾನು ಏಂಜಲ್ ಆಗುವ ಈ ಅವಕಾಶನ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಬೇಕು ಅವಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಬಿಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಇದ್ರು ಸಾಕು ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದು ಅವಳನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ನನ್ಗೆ ಸಾಕು ನೋಡಿದ್ಯಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವತೆಯಾಗುವ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಮೊದ್ಲೇನೆ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ದಿನ ನಾನು ಇವಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೂರು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳು ದೇವತೆ ಆಗುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನಗಂತಾನೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರು <laughs> ನೋಡಿದ್ಯಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಇತ್ತು ನಿನಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಮುರಿಯೋಕೆ ಇಷ್ಟಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೀನು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಡ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಈ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರಿ ಮನೆಗೋಗುವ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗೋಣ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನರಕ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅವರ ತ್ಯಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ